ولذلك أيها الإخوة dadku tan dhowbu ku mashquula wixii ka dambeeyeyna wuu arki waayo yani shay yar haddaad isha ku soo dhoweyso wuu qarinaya fartaydan ishaydoo dhan way qarin kartaa haddii se la durkiyo way libdhaysaa adduunka inuu isku soo dhoweynay dabeetana noloshaba waynaga qariyey ma arki karaysid ilaa mercediska iyo mushaharka badan iyo waxaa mooyaane wax kale arki kari maysid aakhirana waynu fogaynay fogaynay ilaa ilabidhay muuqanba weyday xisaabta baanay ku jirin ilaahi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf waliba way dhadhaminaysaa geerida tan waad ka tegaysaa mahmaa kunt wax kastoo aad qabatay magac iyo maamuus kastoo aad yeelatay hanti kastoo aad yeelatay waad tegaysaa maxaa ka dambeey ilaahi wuxuu leey wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama ajarkiinna ama acmaashaa qabateen midhaheeda waxaa laydiin dhammaystirayaa baa layidhi laydiin oofinaya adduunka intaad joogto waxyaabo yaryaroo successes waad gaadhi kartaa laakiin hadaf ilxayaa maaha ama guusha dhabta ah waxaad gaadhaysaa natiijada kama dambaysta waxaad gaadhaysaa goolkaagii ama yoolkaagii ama meeshaad ku socotay waxaad gaadhaysaa marka aakhiro la tago aakhiro marka la tagana miisaan qura yaalla bes faman zuxzixa can innaar wa udkhila aljanna faqad faaz baa ilaahay qofkii laga dhufto naar la dhaafiyo naaraan gelin jannana gala faqad faaz baa ilaahay kaas baa liibaanay xaqiiqatan kaas baa liibaanaa ilaahay leey amaa adduunka iyo wixii lagu hayo o dhan wama alxayaatu addunya ilaa mataacu lguruur baa ilaahay nolosha adduunna wax kalaba maaha waa mid la qalday mid la kediyey mid maqruura mataaceed weeyaan baa ilaahay layidhi subxaana wa tacaala wuxuu birbirsado dadka kuwa nolosha dambe garan waaya maalan fi sabciniyaat falaasafadii dunida ugu waaweyned nin ka mid ah, a filosof faransiisa oo falsafa alwujuudiya existentialist miyaa la ydhahaa falsafadan la yidhahdo qolada rumaysnayda ayaa wuxuu arkay xaaskiisiiyo qoslaysa dabeetana miduu geliyey wuu dilay buulisku la hadlo wuxuu yidhi waxaan dilay xaaskaygii qanuunku shaqadiinni wixii u baahnayd in boolisku ha qabto waa akbar caql filosofi faransa booliskii way yaabeen hebel professor hebel oo caqligii faransaba ugu weynaa waxaa lala hadlay janankii booliska haystay wasiiru daakhiliya la gaadhsiiyey madaxweynehay tagtay giskard ayaa madaxweyne markaa ka ah kan iminka hogaaminaya distoorka yurub ay qoranayso madaxda waa iskan baa waxaa la yidhi akbar filosof cindana ba haweenkiisii xaaskiisii dile maxaa la sameeyey waxay yidhahdeen caarun calaa faransa an tacqila caqlaha waa ceeb bay yidhaahdeen maanta faransiis caqligii ugu weynaaye u lahaa inuu xidho musixa caqliya ha la geeya baa la yidhi meelaha dadka xanuunsanaya madaxa ka jiran lagu hayo ha la geeyo ninkan su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan muxuu u dilay wuxuu leeyahy nolosha tan baan hadaf lahayn filosofian wuxuu leeyahy noloshan aan joogo hadaf ma leh walidalik buu taarikhyahankii greeg ahaa blutark blutark wuxuu leeyahy qad wujidat fi taariikhi mudunun bilaa xusuud wa mudunun bilaa qusuur wa mudunun bilaa madaaris walakin lam tuujad abada mudunun bilaa macaabid in history taarikhda bini aadamka buu leeyahy waxaa la helay magaalooyin qadiima oo aan qalcada lahayn waxaa la helay buu leeyahy magaalooyin waaweyn oo qadiima oo aan qusuur iyo lahayn daaro dhaadheer waxaa la helay buu leeyahy magaalooyin aan schooling system iyo waxbarasho lahayn laakiin fi taariikh lama haya buu leeyahay magaalo aan meel wax lagu caabudo lahayn taarikh alinsaaniya waxa arkiyo la waxa wax la baadhay lama haya bay leeyihin magaalo bini aadam uu ku noolaan jiray oo aan meel wax lagu caabudo lahayn walidalik bulutark mar kaleba wuxuu leeyahay ina madiina bilaa ardin taquumu calayha ashalu min qiyaami dowlatin bilaa ilaah magaalo inaad dhista aan dhulba lahayn yacni waa wax yaro mustaxiilah meelaan dhulba ka jirin inuu idhaaha magaalo dhis waa mustaxiil taas baa ka fudud buu leeyahy dowlad bilaa ilaaha inaad samayso dad aan waxba rumaysnayn yacnii insaanku waa bifitratihi buu caabid yahay laakiin waxa isweydiinta leh yaad caabuddaa xoolahaad caabuddaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy tacisa cabdu dirhami wadinaar tays cabdulkhatiifa addoon waxaa hoogay ka dirham iyo diinaar addoon u ah inaad lacag ururiso haddaad u noolaato iyadana caabudaysa jiscimrigaaga xooggaaga caqligaaga tamartaada waxaagao dhan waxaad isugu geysay akawuntaagu inuu bato akawuntkan waxaad ka isticmaalaysaa waa wax yar laakiin inaad badiso dadka barh baa u addoona guriga asaaska yaallown inuu bedelo maanta dhan buu soo shaqaynayaa bilaal la wadaya la wadayaa waxaa la odhanayaa fadhigaa la bedelayaa waa la wadayaa la wadayaa qolka seexashadaa la bedelaya waxaad addoon u tahay alhabtanun inaad beddesho modaliskeeda thats the burbose of your life noloshaada hadafkeedii intan baad ka dhigtay cimrigaagii waxan baad ku bixisay caqligaagii xooggaagii maskaxdaadii intan baad ku bixisay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiiskuu imaamu muslim soo saaraya wuxuu leeyahay ruba ashcafa madfuucin bilabwaabi low aqsama cala allahi la abarah badanaa buu nebigu leeyahay maj qof basaasaysan oo albaabada laga celiyo yacni madaahiru dunya kama muuqato hanti ma haysto muuqaalkiisu waa basaasaysan yahay ma aha dadka albaabka loo furay markiiba la ydhaaha soo dhowow dadka badh magac iyo maamuus iyo xoolo iyo leeyo albaabada loo wada furaya soo dhowow baa la leeyahay dadka badhna laa ya'baha bihi axad cidina uma dan yeelato kuwa caynkaasa jira buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam oo hadduu ilaahay ku dhaarto waxa uu ku dhaartay ilaahay rumaynaya hadduu yidhaha wallaahi saasay noqonaysaa ilaahay sidii uu sheegay uu ka dhigayo yacni cinda allaahi wuu ka maamuusan yahi martabad iyo manzilu ka leeyahy walidaalik baa rabu samaawaati waalardi dhaartiisa uu fulinaya ama cinda albashar albaabkaba inaan laga furin bay u dhowday waayo basharku maqaayiistu wax ku qiimaynayo markay qaldantaa sida tana ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa nin qaaruun lo odhan jiray oo xolo badnaa qaaruun ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa mafaatiixda qasnadihiisa latanu'u bihi cusba min arijaal maaha qasnadda furayaasha ayaan koox dadi qaadi karin baa ilaahay yidhi nin maal qabeena buu ahaa dabeetana intuu wixiisii bandhig buu sameeyey wixiisii intu isku xidhxidhay oo soo kaxay isku soo bandhigay magaalada maray bini aadamkii magaalada joogay baa ilaahay ka warramaya siday u arkaan ninka kan iyo wuxuu haysto qaala aladiina yuriiduuna alxayaata adunyaa yaa layta lana mila maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim ba ilahay ilahi wuxu uhi kuwii adduunkan doonayay ee aan wax ka dambeeyaba garanaynin waxay leeyihin yaa layta lana layta xarfu tamani wataraji jeclaan lahayne alla bal maanu haysanna bay leeyihin wuxuu haysto oo kale kani waa duu xadin cadiim nasiib weyn qof la siiyey weeyaan waa qof successfula bay leeyihin ilaahay koox kaluu tilmaamayana wa qaala aladiina uutuu lcilm labadan kooxood u fiirso sifaadka la kala siiyey qole waxaa la yidhi yuriiduuna alxayaata addunya nolol adduun unbay doonayaan qolana waxaa la yidhi wa uutu lcilm cilmaa la siiyey cilmi xaqiiqiyaa la siiyey waxay garteen waxay meesha u joogaan waxay garteen waxay u noolyihiin waxay garteen macna alxayaa waxay garteen nolosha iyo ahdaafta laga leeyay waa ahlu cilmi kuwaas ah kuwii cilmiga la siiyey waxay yidhaahdeen baa ilaahay yidhi weylakum hawaabu llahi khayrun liman aamana wa camila saalixa walaa yuraaqaaha ila asaabiruun waar hoogaya bay leeyihin magiciin ba'ye hawaab ullaahi khayru liman aaman ilaahay subxaanah wa tacaala abaalmarkiisaa ka fiican waxaana arkaysaan oo dhan ciddii iimaan iyo camal saalixa laga helo ilahay wuxuu ina leeyahy markaynu aakhire arki kari weyno ina haa ulaai yuxibuuna alcaajila wayadaruuna waraa'ahum yowman haqiila kalaa bal tuxibuuna alcaajila wa tadaruuna alaakhira kuwani baa ilaahay yihi waxay jecel yihiin tan degdegta badan leh waxaanay ilaabeen oo ka tageen maalin culus baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala aakhiray ilaabeen tan ay isku nabayaanna ilaahay wuxuu ku qiimeeyey yaa ayuha annaasu ina wacd allahi xaqun falaa taguranakum alxayaat addunya walaa yagurannakum billaahi algharuur wardadow baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala ilaahay yaboohiisu waa dhab ee adduunkan ha ku kadsoomina walaa yagurannakum billaahi algharuur waar mid wax kadiyaa rabbigin yuu idin dhaafinin baa alla leeyay subxaana wa tacaala nolosha markaynu eegno nolosha adduunku waa imisa dadka badh bay si qaldan ugu muuqataa nolosha adduunkaagu adiga sixty seventy years kama badna eighty years dadka in badan jira boqol sano dadka kale adduunkooda adigu ha tirsane adduunka ninka kale shaqadaada maaha adduunku inay sii jira iyo waxaase adiga waxba kuuma aha adigu adduunka waxaad ka nooshay inta tan adduunkaagu waa intan adduunkaagu waa intan maalinta naftu kaa baxda adiga qiyaamahaaga kuu kaca nolol infinity ah oo aan dhammaadba lahayn iyo lixdan sannadood nolol ah isu qiimee lixdankan sano haddaad daragto iyo haddaad gaajooto haddaad meel sare gaadho iyo haddaad meel hoose gaadho its matter of sixty years waa lixdan sano laakiin nolosha dhabtahay waa ta dambaysa saas daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy aakhira waxaa la yidhaahdaa kam labitum fi lardi cadada siniin war dhulka imisaa joogteen baa la yidhaahdaa qaaluu labitnaa yowman aw bacda yowm maalin ama maalin badhkeed baanu joognay bay leeyihin yacni noloshii oo dhamme way la yaraatay nolosha bini aadamka qof inuu wax soo jiro isu haystaa ma jiro fas'al ilcaadiin bay idhahdeen kuwii wax tirinayay bal hala la weydiiyo ilaahay wuxuu leeyahay in labistum ilaa qaliila low annakum kuntum taclamuun waxaad joogteen wax yar baa alla leeyahy subxaana wa tacala taasa xaqiiqa ah haddaa wax garanaysaan in yar baad joogteen baa ilaahay leeyahy